Andareksalinguanci berangreknaleke tape C jeongre ngadang badi lalo tarangmaheta jumeleket tinnak jerohat pikir gangdang gau pikir perih Rakali reken aku perang Anjen nyeken harapan Mana jantat dan patare mengucap Toko mau bari Ngarekat kresna Bertekuan

cantante y la maungkaphati Luang lantaranmaheta Sumeng lekettina jerohat pikirgah udangdang takkah yang ditengahlakang penlipikir peri serakali rekenku be Anjia ke arepa San cantacang pancaangcap toko ngopai narekaresna angkaneka pinju lalan sakit laut sejeng ombatlah keen meku kupa ngogo setur gerak tapi tak asih diri Kurang ngopo gentas sono mependeh hati